Είστε φοιτητή, ερευνητή, καθηγητή. Γνωρίζετε ότι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας μπορούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Όταν είστε στο κάμπους, όταν ταξιδεύετε σε άλλο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ακόμα και όταν επισκέπτεστε το λόφο της Ακρόπολης. Πώς? Με το Endurom, το Endurom είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής που αναπτύχθηκε από το Ziant. Προσφέρεται στην Ελλάδα από τους φορείς που εντάσσονται στην Ομοσπονδία σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας. Υπάρχουν ήδη δεκάδες χιλιάδες σημεία πρόσβασης στο Endurom στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, τα οποία μεταξύ άλλων βρίσκονται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μουσεία και άλλους πολιτιστικούς χώρους επικοινωνήστε με το φορέα σας ή επισκεφτείτε το endurom.gr για να ελέγξετε ότι συμμετέχει στο Endurom και να εγκαταστήσετε γρήγορα και εύκολα τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό σας. Ρυθμίστε τη συσκευή σας μία φορά και αποκτήστε πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του φορέα σας. Μετά, μπορείτε να συνδεθείτε οπουδήποτε στον κόσμο προσφέρετε Endurom Ταυτοποιήστε με ασφάλεια από τον φορέα σας, έτσι δεν χρειάζεται να ψάχνετε πια το password για το Wi-Fi, αλλά ούτε και καμία άλλη χρονοβόρα διαδικασία. Με εκατοντάδες σημεία πρόσβαση στην Ελλάδα και δεκάδες χιλιάδες σημεία ανά τον κόσμο που αυξάνονται συνέχεια, πάντα μπορείτε να συνδεθείτε δωρεάν σε αυτό που βρίσκεται κοντά σας. Ενημερωθείτε και συνδεθείτε σήμερα. Αν είστε φορέα και επιθυμείτε να παρέχετε τη δωρεάν υπηρεσία Enduron στου χρήστε σα, συνδεθείτε με το ΕΔΕΤ. Επισκεφτείτε το grnet.gr κάθετο Enduron.